entre pájaros de humo y los hijos, el búsqueda del Señor de los nuestros, el de los agua. El agua que corre, agua que brota.